Ой, Мадалхат, Приветствую тебя Макс Вехов. Макс Вехов желает тебе успехов. Покупай на фростере, продавай на фростере. Аудиофилия – это классная тема. Вот получил посылочку от Lobotomized 13. 41 гривна. За что, блин, 41 гривна? Непонятно. Было бы за что, конечно. Ну, получил, короче. А это мой проект, то на пар, вот он играет. Кстати, тут на барабанах Олег э, Николай Состин. Я на ритм-гитаре, на басу Жорах. И на соло-гитаре Дима Черниченко. О. Так, делаем вскрытие посылки. Тут должны быть раритетные диски. посылка, конечно, упакована как попало. Стоит одну гривну, когда так не очень-то прикольно. Ну, что это, да. А письмо какое-то 6 гривен, что оно стоит. Ну, да. Ну, вот тут три диска. Гипаков тут нету все в стекле, поэтому можно использовать ножнички. Хоть бы по такой цене, конечно, 100 гривен, 150, могли, могли бы уже и диски быть в этих, как его, в кулечках. Я не знаю, должен, будут они тут в кулечках или не будут. А, а о, упаковано, вот это нормально упаковано. Ну, ну опять-таки. А, ну вот, это нормально более-менее сделано. Че, кулечки, да? Ну, правда, кулечек такой хиленький. Ну, спасибо за это, да. О, вот эта тема. Вот это да, вот это должен быть. Вот. С автографом Барни Гринвея. Так. О, массакра. Было у меня такое. Все когда-то продавал, думал, херму себе накуплю. Так и не купил. Ну, начнем с чего? Начнем с Бенедикшера. Так. Тоже, конечно, расписался на обложке. Ну да, был у меня такой когда-то диск. Диск вроде идеальный. На подарочек покатят. Benediction. Да, был такой, да. Ну вот тут якобы автограф Барни Гринвея. Ну, что-то похож на его, на него, на его почерк. Так, готово. Вот, готово. Это нормально, в кулечке. Отлично. Так, теперь десайт. Ну, десайт Соби. Кулечек, конечно, дерьмовый. Сейчас сразу кулечек поменяю. О, альбомчик хороший, да. Это издание классное. У меня есть, сука. Тоже третье издание у меня будет на, на таком ну, это что, Universal, что что это? О, диск идеальные. Ну, фирма, а в принципе, альбом не так супер-пупер. О, прямо, да, как на, на фирме сделано и как на этом. И как на этом, как его была на этом, как его, на, на Муне. Мунри как раз то же самое. А? Тема. О, а, хороший альбомчик. Так, сейчас поставлю еще раз эту тему она впарит. Пускай еще поиграет. Минусовка для вокала. Так, сразу же, да. А Обещал, надо сразу сделать куличик. Судьбе, все как полагается. О, тема, то, что надо. Вот. Это убит дурацкая, блин. Ой. Сюда его, блин, и все. Вот это нельзя было так, блин, ставить. Блин, проблемы создает тут еще. Барахло еще дурацкое, TOB, блин. Реклама дурацкая, блин. Если бы за нее при продаже доплачивали, а так, кому ну, нахер нужна эта реклама идиотская? Так. О, так. о, готово. И теперь массакра. О! Яма был у меня такой диск когда-то. Думал, да, что-то переклинил, начал продавать лицензию российскую. Чего, зачем все? Диск записан хорошо и как на ферме почти. Ну вот, снова вернулся во своя. В принципе, на подарочек. Чел. Сегодня у него днюха. Пойдем поздравим. Вот, кстати, мой ник Warhol. Я также продаю на Фростере. Диски свою музыку. И на, на дистрибьюции у меня есть. Да, надо будет сделать ролик, там у меня на дистрибьюции есть диски некоторых других групп. Вот. Хороший альбомчик тоже. Состояние хорошее для подарка. Самый раз. Так, диск хоть тот, то будет весело, бля. Да, сифон on Decline. А то мне тут один прислал. Блин. Коробку одну, а диск другой. Было такое, но ну, я не помню, не помню, снимал я его, не снимал. Один вообще прислал диск, другой альбом вместо нужного. Перепутал. Думал, наверное, что прокатит. Ха. Хотел избавиться от диска и думал, что да ну и фиг с ним. Пихну невпихуемое, нахер оно надо, что. Тоже некрасиво с его стороны. Ну да, и тут все, все сходится. Все нормально. Вот. Готово. Вот, три раритета. И один из них с автографом Барни Гринвея. Все, всем пока-пока слушайте музыку на аудиодисках, трахайте девок. Ну, короче, всем пока.